ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon Saluton karaj Ci vespere mi volas montri al vi che mi ne estas sola, gvancam mi restas heime. Do, rigardu. Ci tie estas Massimo Minotti, kiu uh, elsendas radi programon per Facebook, kai anka vi povas vidi verdan stelon malanta o alia homo kiu vi estas kara mi mi estas paulo mi estas ex studento de la profesoro ha ha ciu vere kai via anka yama peris iu sense en ni al sendo ciu ne tutte yes mi ludis la pianon dum eh, la lasta mi yes dum la lasta videto Bonege. Kai mi dankas vin ancora pro tio. Cia estas anca o alia, ciu ne? Kiu, kiu estas con ni? Jacopo. Jacopo estas via vizzo. Moran vespero. Eh, mi anca estas eh, studento della Esperanto. Eh, della professora Gobbo. Kai ciu vi ancora memoras la lingvon? Ciu vi ancora memoras la memoras la accusativon? Jacopo, ci vien ancora? Diru yes. Come? <laughs> Diru yes. Mia dio, vi vi vidu ne ciu i studento i esta segala, ne sed mi <laughs> Ili estas bon cora i homo i do tutte ne gravas uh, li era. Mi mi ne studis. <laughs> Tamen vi esas ci tie, cune cun ni. Do, al vi, Paolo ca Jacopo, corandancon al ciui. Okay nun uh, ni festos <laughs> duon namasteon vidu vidu giuste kai gis la venonta gis